hello and welcome friends Python के अंदर एक और मेथड होता है जिस मेथड का नाम है इंसर्ट क्या यूज होता है इसका आइए समझते हैं पॉप और पुश तो हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन इंसर्ट हमने नहीं देखा है तो यहां पर एक मैं नेम नाम से बना लेता हूं और यहां पर लिस्ट बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा नेम नाम से लिस्ट बना रहा हूं और यहां पर लिस्ट में नाम लिखूंगा जैसे मान लीजिए ये मैंने अपना नाम लिख दिया और एक हमारे मित्र हैं उनका नाम लिख देता हूं तो यहां पर उनका नाम लिख दिया ठीक है और भी इसी तरह से और भी नाम लिख देता हूं like uh, uh, Sohan Rohan ऐसे कुछ और भी नाम लिख देता हूं तो ये लिख दिया मैंने और यहाँ पर डोमिनेटेड कोर्स ओपन होगा फिर क्लोज होगा इस तरीके से और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे फिर यहाँ पर एक और नाम लिखता हूं ये लिख दिया तो ये कुछ नाम हमने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं देख सकते हैं कितने नाम टाइप किए हैं चार नाम टाइप कर दिए हमने ठीक है अब यहाँ पर क्या करूंगा नेम में इंसर्ट कराऊंगा नेम में इंसर्ट कराऊंगा अब कैसे इंसर्ट कराना है देखिए ये लिखेंगे नेम नेम डॉट क्या लगाएंगे डॉट अब यहां पर इंसर्ट नाम का जो मेथड है जो फंक्शन है उसको मैं लगाने वाला हूं ठीक है और यहां पर पहले नंबर पर पहले नंबर पे मैं क्या चाहता हूं नीरज यहां लिखा हुआ आ जाए तो ये नीरज लिख दिया नीरज को डबल हंड्रेड कोर्ट्स में आपको लिखना है ये बात आपको ध्यान देनी है ठीक है इस तरीके से ये मैंने लिख दिया पहले क्लियर तो अब ये कर दिया हमने इसको बंद कर दिया बंद करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर प्रिंट करवा देंगे पाइथन में तो प्रिंट ही यूज होता है तो ये प्रिंट करवा दिया हमने किसको प्रिंट करवाएंगे नेम को प्रिंट करवाएंगे तो ये लिख दिया नेम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे कोई भी डबल डॉटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा में नेम नहीं देना है आपको यह बात ध्यान रखनी है रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे यहां से इसको सेव करते हैं जैसे मैं इसको नेम के ही नाम से सेव कर रहा हूं नेम.py ठीक है ये हमने सेव किया एंटर किया एंटर किया अब ये देखेंगे तो यहां पर हमने जो इंसर्ट कराया था क्या वो इसमें आया हुआ है क्या वो इसमें आया हुआ है ये देखना है तो यहां पर देखिए यहां पर नंबर वन पे नंबर वन क्या हुआ सूरज नहीं नंबर वन राहुल है ठीक है तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार नाम है यहां पर कितने नाम है one two three four five ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर वन पे पर कौन था राहुल था राहुल के बाद सोहन था फिर शैलेश था लेकिन नंबर वन पे ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है यानी कुल मिला के पांच जो है इसमें नेम ऐड हो गए हैं पहले चार थे अब पांच हो गए अगर आप और भी नेम ऐड कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो फिर इसको हटाएंगे इस तरीके से ये प्रिंट जो लिखा मैंने या फिर यहां पर एंटर करके नीचे आ जाते हैं यहां पर वापस से लिखता हूं एन एम नेम डॉट ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर मैं इंसर्ट करा रहा हूं ये लिखा इंसर्ट और यहां पर आप दूसरे नंबर पे इंसर्ट कराऊंगा दो लिख दिया यहां पे और यहां पे लिख देता हूं कोई नाम जैसे मैं लिख देता हूं उमेश एक नाम लिख दिया मैंने उमेश और इस तरीके से करके और डबल कोर्स को क्लोज किया अब देखिए यहां पर दो नाम इसमें ऐड करा है एक तो नीरज ऐड हो चुका है पहले से अब दूसरा जो है उमेश ऐड करा रहा हूं यहां पे क्या करेंगे यहां से जाएंगे और इसको रन करवाते हैं ठीक है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है तो यहां पे देख सकते हैं ये यहां पर जब ये नीरज इंसर्ट हो गया इसमें तो पहले पे तो नीरज आ जाएगा ठीक है आ, पहले पे तो नीरज आ जाएगा ये जीरो है जीरो पे सूरज लिखा हुआ है और दूसरे पे उमेश आ जाएगा ठीक है क्योंकि हमने यहाँ दो ही तो दिया हुआ है इसी तरीके से और भी आप कर सकते हैं यहाँ पर और भी नाम आप इंसर्ट करा सकते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर लिखेंगे नेम डॉट इंसर्ट इंसर्ट वो मेथड है वो फंक्शन है जिसके थ्रू आप इंसर्ट करवाएंगे इस बार हम पांचवें नंबर पे इंसर्ट करेंगे तो पांच नंबर है क्या इसमें काउंट कर लेते हैं नेम एक दो तीन चार पांच छह छह है तो हमारे पास छह है यानी कि पांचवा नाम क्या है उमेश है महेश तो एक और नाम दे दिया हमने महेश और ये ध्यान रहे कि ये डबल डेट कॉमा या सिंगल डेट कॉमा में ही रखना है इसको तो यहाँ पे हमने डबल डेट कॉमा ही यूज किया तो ये डबल डेट कॉमा ही यूज कर लेता हूँ ये हो गया अब इसको बंद कर देंगे यहाँ से बंद करके और फिर एक बार इसको चलाएंगे ठीक है F5 प्रेस करेंगे F5 तो ये F5 प्रेस किया अब ये चलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शैलेश के ठीक पहले क्या आया हुआ है शैलेश के ठीक पहले क्या आया हुआ है महेश आया हुआ है ठीक है आई बात समझ में तो ये कितने नंबर पे आया हुआ है तो यहां पे मैंने फाइव लिखा हुआ है तो काउंट करते हैं zero one two three four five यानी एग्जैक्टली फाइव नंबर पे आया हुआ है तो उम्मीद करता हूं ये जो इंसर्ट नाम का मेथड है पाइथन में वो आपको जरूर समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं सवाल हो कोई तो पूछ सकते हैं चाहे वो डेटाबेस से हो चाहे वो टेलीप्राइम से हो चाहे वो किसी भी फील्ड से हो जितना मैं सिखाता हूं सब में से कहीं भी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं so thank you for watching this video